在影片开始前，我们先来听一段声音。当听到这个声音，脑海中浮现了哪一间公司呢？没错，就是 n e t f l i x 只听到的声音就可以让你联想到一家企业，这声音同时还传达了品牌声音识别的讯息。一间企业不只有 logo，连声音也有商标哦。今天我们就要来讲这个新时代商战策略——声音商标。 hello 大家好，欢迎来到听乐频道。二零一九年二月的时候，万事打卡在美国公布了它的声音品牌识别，此举动宣告了这个企业投入了新的品牌声音识别的行列。有研究统计指出，现代消费者每天接触到广告是五千则之多啊，在如此资讯量庞大的情况，要让消费者把注意力集中在特定的企业上面，可不是一件容易的事情啊。让我们回来 Netflix，Netflix 的声音等等，相信已经深植人心了。 其实，光这短短三秒的声音，就花了一年的时间设计讨论。在二零一八年，Netflix 邀请了好莱坞的配乐大师 Hans Zimmer 设计了开场音效，也赋予了品牌新的生命。而背后的最大功臣就是 Netflix 产品副总裁，他表示说：“我们应该要有一个声音，是你每次听的时候，你就会觉得，哇，有好东西要来了，我即将要听到一个很棒的故事。” 因此，就这样带着婚戒敲木柜声等等，就这样变成我们耳熟能详的品牌声音识别。当我们收到麦当劳声音商标，第一反应就会不自觉的哼出巴拉巴巴巴 i loving” 这段旋律。虽然我们不是出生在英语系国家，但这个声音却已经不自觉烙印在我们脑海中。所以，这声音商标跨越了文化、语言，甚至是视觉的限制。还有调查资料显示说。 光是听到这段声音，消费者对麦当劳产生了快乐的情绪，增加了百分之九趴。这里所说的快乐情绪，是指在商业行销上面分享给朋友或是公开分享的扩散性。Intel 声音商标也是非常成功的代表性案例，它有五个声音构成。 作曲者沃斯周马他曾经说过，当他听过 Intel 的品牌理念后，脑中浮现了这段旋律，因而创造这段音乐。说起 Mac 开机的声音，相信有用 Mac 的用户应该再熟悉不过了吧？其实早在1984年的时候就有开机声，只是早期的版本是三全音。直到1991年的时候，苹果声音设计师用了一台苹果电脑录制了 C 大和弦。 再加上了 Core Wave Station 的合成器，完成了这个开机声。后来 Mac 的开机声音经过多次改版之后，在一九九七年贾博士回归 Apple，统一了开机的声音，并且在二零一二年六月提交了专利申请。而我们现在听到的声音，也就是最终润色过的音效。这个声音也有一个专有名词哦，它叫做“手 m i 说到全家便利商店的声音商标，必须要说一下它的故事。原本这段旋律是一位名叫稻田康的日本作曲家的作品。这段旋律还有一个正式的名称叫《大盛况》。其实这段旋律原本是一九七八年稻田康帮 Panasonic 门铃创作的铃声，只是刚好日本全家的店铺都选用了松下电器制造的门铃，所以这旋律就不知不觉就变成了全家的标志了。 这些充满魅力的声音标志能让企业品牌更受瞩目，因此声音标志的重要性只会与日俱增。声音品牌的识别不只会在企业品牌中出现，相信接下来几年由声音创造的声音市场一定会是相当可观的。那今天的影片就到这边结束了。如果喜欢这支影片的话，别忘了订阅、按赞、分享。我是庭月，我们下次影片见喽，拜拜。